Encara no vius en català a internet? És molt fàcil i ràpid. Fes clic i configura el català com a llengua preferida.